Hello，大家好，我系邱生。咁我今日谂住同大家一齐砌呢个吸 noodles 嘅模型嘅。咁点解会买呢盒模型翻嚟呢？咁试完咧，其实我同我啲朋友咧就每年圣诞节咧就会交礼物嘅。咁传统咧就系一件服一件服啦。咁今年咧我就谂咗好耐啦，就一直都谂唔到买咩服嘅礼物啦。咁服得嚟又唔会得罪人又最好啦。咁但系见到呢盒模型之后咧，我就有啲谂法啦，就系将入边咧换成真正嘅杯面啦。 咁原產地 check 過係日本，咁可以放心食用啦。咁我諗貨不對版就應該夠晒福啦，係咪先？咁好啦，依家就偽裝完之後咧，我哋就系正式開箱啦。咁好啦，我哋首先咧就砌咗杯先啦，咁啊，第一個就係砌個蓋啦。 然之後咧，就到個底啦。之後咧，就到個身啦。咁正面咧，就要將啲吸 a p u o 咧，每隻字又逐隻逐隻字咁砌翻上去啦。然後就到背面啦。 咁但系啲部片就冇乜点分析嘅，之后咧就要再贴翻贴纸啦。好，咁啊，砌完呢个盖底身咧，咁我将佢合成一个啦。哇， <laughs> 正面就咁睇又真系好还原到个背面，不过咧背面就真系差唔啲啦。之后咧要再贴翻贴纸落去先可始啦。咁然之后咧就到个面啦。 設計方面就好簡單啦，唔使睇說明書，咁就好似砌筆數咁啦，對翻啲位咧就會砌好啦。 好简单啊，组装完成啦！之后咧就到其他配料啦，倒埋落去，剪埋葱，贴埋杯面个盖嘅纸。 黐埋个開封膠紙，再加上時掛关係就貼開貼紙咧，就終於大功告成啦！咁片長三分幾鐘啦，咁我終於砌完呢個杯面模型啦。咁遠睇嚟講，其實真係可以呃下人嘅，真係佢真係好似一個真嘅 cup noodles 嘅杯面。但係當你攞上手一揸，就知係假啦。再可能搖多兩搖，聽到啲聲咧，其實都知佢係一定假噶啦。 咁同埋咧，佢中間呢度咧，其實可以打開噶啦，咁啊可以見到內部嘅結構係點樣咯。咁但係有個唔好處，就係家見到啦，佢啲充嘅字咧就會跌曬落去下邊啦，仲可能細嘅部件咧都會跌曬落去下邊啦。咁如果佢會出第二版嘅，又跌咗嚿。咁假設呢個 c a p u l d o s 觀面咧會出第二彈咧，咁自己就會希望佢可以解決一下呢方面嘅問題啦。咁因為每次攞翻晒上咧，其實都幾麻煩下嘅。 哦，发埋佢先。好啦，咁啊，如果大家有兴趣咧，咁就可以自己去搵个半面翻嚟买啦。咁我见可能啲百货公司啊嘅玩具铺咧，咁可能都仲会有货嘅。咁好啦，今日嘅呢段片咧就可能短咗少少啦。咁我谂住都到呢度为止就完啦。咁亦都欢迎大家留言话我听咧，你今年收到啲乜嘢服嘅礼物啦，仲唔可能整咗啲乜嘢服嘅礼物咧去送俾人啊？咁如果你中意呢段片咧，可以俾我 like 过啦，同埋订埋呢个 channel 嘅。咁有缘嘅话咧，我哋就喺下段片度再见啦。 拜拜。